Hola, ¿qué tal? Hoy quiero llevarlos a un mercado local que está cerca de mi casa para comprar frutas y verduras y al mismo tiempo vamos a repasar un poco de vocabulario sobre esto. Quiero ir al mercado porque precisamente hoy no tengo frutas ni verduras en la refri y a mí me encantan las frutas. También me gusta este lugar por el ambiente. Es un poco como Costa Rica, la Feria del Agricultor. En la Feria del Agricultor la gente tiene su puesto en la calle con sus frutas y sus verduras y también con comida. Y la gente puede ver, comparar y comprar. Es igual aquí en Corea, la gente puede ver todos los puestos, puede comparar los precios y puede comprar. No solamente hay frutas y verduras, también hay comida coreana y hay carne también. Entonces vamos a ver un poco los puestos que hay. Y también, bueno, antes de salir tengo que ponerme una ropa un poco más caliente porque ahora estamos en invierno y hace un poco de frío. todo esto son aperitivos, se llaman banchan. Aquí hay diferentes tipos de hongos, eso es lo que me gusta de Corea. En Costa Rica hay menos tipos, aquí hay otros tipos de hongos y estos son chiles Aquí hay espinacas. Hay lechuga. Esto es lechuga. Aquí hay frijoles nacidos. Brócoli también. Hay mandarinas aquí. Ah, aquí está esta fruta que es mi favorita. También hay kiwi. Esto de aquí son peras súper grandes. Tomates, manzanas verdes y kiwis. Toronja. Súper grande también. Aquí hay uvas. Bananos. También hay sandías. Aquí hay limones. También hay fresas súper grandes. Las fresas en Corea son más dulces. Fui súper rápido al mercado local. Pude comprar algunas frutas y verduras, les voy a enseñar en el apartamento. Y el clima es perfecto, a excepción del frío. Ahora está como en un grado y olvidé los guantes, entonces ah, tengo las manos un poco congeladas, ah, pero el cielo es precioso. El cielo está despejado, es súper azul y me encanta. Este, voy a enseñarles todo lo que compré. Compré algunas frutas y verduras deliciosas. Ok, finalmente llegué a casa. y Compré algunas frutas y verduras, voy a enseñarles. Primero compré mandarinas. Las mandarinas son un poco más dulces aquí en Corea. Son un poquito más pequeñas, me parece. También compré pera asiática. Esto es un tipo de pera. Es mucho más redonda y también es un poco más grande. Pero es menos dulce que la pera que yo conozco pero muy jugosa. <laughs> me gusta mucho por eso. También compré arándanos. Aquí están los arándanos. Compré dos tipos de kaki. Ya van a ver. Este es el primer tipo de kaki que compré. El kaki es duro y también no es dulce. Tiene un sabor dulce, pero poco. En cambio, este otro kaki, que es más grande, su sabor es dulce y también es suave. Pero este kaki cuando no está maduro tiene una sensación astringente. Eso significa que es un poco seco. Entonces lo comes y sientes sequedad en la boca. A mí me gustan los dos por igual. También compré bananos, pero bueno, los bananos son mejores en Costa Rica, son <laughs> más baratos también. Compré algunas verduras como zanahoria, también compré berenjenas. Aquí hay dos berenjenas. Compré una cebolla. También compré dos tipos de hongos. En Corea hay mucha variedad de hongos y son muy baratos, me encanta. Compré estos dos tipos, como este y este. También compré tomate cherry, que es el tomate pequeño. También compré lechuga. Me encanta la lechuga porque puedo hacer ensalada, es muy barata. La lechuga es muy fresca también. Mm, vamos a ver. Y compré algo que me encanta y es algo de temporada también. Y son los camotes asados. En Corea, en invierno, es común comer camote asado. Y la gente lo come con leche. Es muy rico. La gente lo pela y después lo come. Ahora voy a enseñarles un poco. Y sí, esto es todo lo que compré hoy. Mis frutas favoritas son el kaki y los bananos, me encantan los bananos. Y también este otro tipo de kaki. Me encantan las frutas de temporada. También me gustó ir sola porque tuve la oportunidad de hablar con los locales. Siempre que voy sola tienen mucha curiosidad sobre mí, de dónde soy, porque estoy en Corea, qué hago en Corea. Entonces tengo la oportunidad de hablar en coreano y bueno, me encanta. Ahora voy a enseñarles cómo pelar el kaki y cómo comer este kaki. Bueno, es muy fácil. Y el camote. Simplemente lo pelé y lo puse aquí. Ahora vamos con este otro kaki. Lo corto aquí en el medio. Hago un pequeño hueco, quito esto y empiezo a pelar. Esto es cáscara y empiezo a quitar la cáscara. Se ve rico, ¿verdad? Ahora voy a pelar el camote. De hecho, el camote es súper bueno después de hacer ejercicio. ¿Ven el color? El color es súper amarillo y es súper, súper dulce. Y voy a ponerlo aquí. Aquí está el kaki, está este, Vamos a probarlo, a ver qué tal. Mm, mm. Ambos kakis tienen semilla, como acá, lo pueden ver, semilla. ¿Lo ven acá? Es delicioso. Mm. Este es el segundo kaki que como durante el invierno. Y el camote. ¡Ah! Mm. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto y yo voy a seguir comiendo mi camote y también las frutas. <laughs> Chao.